Hoy empieza la temporada, así que vamos a buscar un poquito de nieve. ¿A dónde vamos? Slade. <laughs> Una de las cosas favoritas de Luca, ¿verdad? entramos en calor. Bonito para grandes. <laughs> Ok, vamos. 哈哈哈哈。 duda de si tus hijos se van a acostumbrar al frío y a la nieve, <laughs> mostrar este video. Boy? Si. Oke.